کوکمون دو سول ره هست سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونه کوک شده در این قطعه سی بمول فادیز و میکرون داریم ره دو لا سلام Επαντόφυλλα στο λαό Εντός λασίλ σολ Σύλλαβα στο ζών Ασιά Σολά, σολούλα, έχει εκμία παΐν Συλλαζίτ Κασαβίς Σύλλ σολάς φασόν Δομ, δομ, δομ, δοσίλ sobre jakiego pańskiej Solas fa sol Sol, sol, la sol, la sol Fa sol, la las, las Mi fa, sol, to fa, mi Raz, czap, raz, czap, raz La sol, fa sol La, żeby nam koniec La sol لا سا فا فامی فا میگیم لا راس لا لا راست چپ راست چپ هستن بعدش فا سا لا سی لا فا چپ راست راست راست راست راست راست اینو با انگوش همه اشاره به جلو میکنن شب راست راست راست راست راست بعدش رو می کمان میدیم می میزنیم صدای ره بیاد بعد میشینیم می می می می صوفینامه رسول صوفینامه رسول سول سول سول لا سول میر می فاس فا میر بم بم رسول تکرار میشه از رسول بعدش میگیم ره می فا می فا سول سول لا اینجا زینت داریم می فا سول خیلی سریع را سول سول ریز اشاره به میکنه سول می می فا فا می به سول بم بم می فا می فا سول لا می فا هم یکی اومد را سول سول sit la, sil sit, sil solf, solaf. تا به تکرار میشه بعد میگیم ره ره ره دوره دوره اینجا می بمول هست دوره دو از شب راست راست راست سیز به سی سی میاد انگشت اول سی دو Thank you.